と ấy I.

I.

ấy 哎呦！ أيها نبغص فينا جئت بالأمر مطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء ấy

ấy

I. 愛 ấy